Здравейте, колеги музиканти, фейс и ютуб маняци и най-вече начинаещи колеги и хора, които нали, нямат, нямат представа а, за орнаментите в българска народна музика, които са много важни и необходими. В този пър, а, първи ще разгледаме орнаментът морден, т.е. теоретично и практически как можете да го изсвирите. Така започваме от, теори... от а, теорията. Значи, за да създадете а, морден, т.е. ви са необходими три нотни стойности, да предприемем, че искаме да го изсвирим морденът от до. Т.е. трите нотни стойности а, са до, до диез и до. Забележете, че се получава орнамент. Значи, почти винаги, когато има интервал полутон. И когато повишите полутон. Тоест от до, повишаването половин тон е до диез. Съответно, до, до диез е полутон. И от до диез, като се върнем на до, пак е полутон. Тоест имате два интервала. Така, значи, теоретично, орнаментът се получава от три нотни стойности на интервал полутон и повишавате от съответният тон и се връщате пак на основния тон. Така, практически най-често го изсирват мордена с а, тази схема на два пръста, т.е. лече. Можете да го изсвирите, най-често го изсвирват с втори и трети пръст. Ето. А, оператора малко по-близко, снима и само пръстите. Така, браво. Започваме с до, до, диез, до. И забележете, че дото е първата стойност, която е, нали, основният тон, който искате да го създадете. А, мордена е най-дълга като трайност забележете. А другите две, т.е. до диеса и дото, са много по-кратки. Така, съответно, значи, примерно до, повишаваме половин тон, т.е. до диеса, и се връщаме съответно на първия. Това е морден. От ре, ако искаме. Пак, отиваме на рето, повишаваме полутон, т.е. ре и ре диез, и се връщаме назад пак на основния тон. От ми, от фа, от сол, Другия начин на е с трети и четвърти го използват малко по-рядко, но се използва, когато има нали, големи интервали. С трети и четвърти пръст мога да го изсвирите. От до. И много рядко, но се използва пак четвърти и пети. Така, има и друга схема, на изсвирване, тя е трипръстова, т.е. от три пръста. Играе, играят ролята нали, на заместване. Втори, трети, първи. Ето, втори, трети, първи. И се получава така. Това често, смисъл тази схема на три пръста се използва, както знаете, и в а, сръбската музика. Улеснява просто, когато трябва да изсвирите много по-бързо мордините. И така нататък. А, надявам се да сте разбрали, нали, теоретично и практически за какво става въпрос с първият орнамент в българската народна музика. Очакваме ви до нови срещи и в следващият видеоурок.